Все тусуются тут, но везде всегда узнают Рейнфол, коктейль, шампунь, бассейн Сегодня приедут все, на feel my face Easy club, Easy club, Easy club, Easy club, Если ты не моя бести, если ты не моя бести, если ты не моя бести, если ты не моя бести, если ты не моя бести, Tudo, só tudo, vamos ter que se dar